son sans tutelle se lève dans un même élan jusqu'à ce ciel éblouissant Au veille son âme éternelle qui fera le pays plus grand. Le Debout, de debout, dans un féconde, agenissez le cœur de ce vieux continent chanson tord aux quatre coins du monde, comme le cri d'un peuple équitable et vaillant, debout du jeune debout, sur le toit de ce monde au sang des tartins, dans les rythme, dans le sang, les sons unis toujours, et que chaque